起床了，你气得喊明哦！我的帅男友呢？哇！体感温度四十二，一定是因为你对我的热情满出来了。哎呀！宝贝，你要干嘛？善用古人的智慧，我看你这症状。 先挨个一百针吧。这不是我要的男朋友。哇，这个顶级的老天鹅看起来好好吃哦。买。哇，雪肌精，天然成分萃取，可以像雪一样透亮，男生也可以用哎。男生也可以用，买。谢谢。我有说这是你的吗？拜拜。 宝贝，多吃一点。哇，是早餐，谢谢 baby，你好贴心哦。嗯，嗯，哦，午餐，b a b y 我才刚吃哎。宝贝，嗯，老公我好饱哦，怎么这么快就上床了？哇，再等一下，长胖了比较好吃。最近有点甩。 有你是世界上最幸福的事。 <laughs> 讨厌啦！我是说雪肌精啊，宝贝，还是原本的你最好了。啊，你皮肤好像变好了，你到底都用了些什么？超滑的哦！怎么可能？